son demasiados. A mí no me importa que vengan inmigrantes de otro sitio porque aquí quieren estar con su familia, pero también creo que hay que poner un determinado tope, eso es, porque no hay trabajo suficiente ni siquiera para los que estamos aquí, como para que venga más gente a buscar trabajo. que tengamos población de origen extranjera es algo normal, que tenemos y que vamos a seguir teniendo, y lo que tenemos que hacer es trabajar para, favorecer la integración, la normalización y la convivencia en, la ciudad. El programa Antirrumores o el Be Inclusive Bilbao, que es un, proyecto que salió, se lanzó de manera piloto en, en Recalde y con el que hemos intentado, de alguna manera, desmitificar eh, rumores que se han generado a lo largo de estos años en torno a la población extranjera. También hemos hecho con el Ayuntamiento de Bilbao el, proyecto Be Inclusive, que está más centrado en temas de, ya no de cuántos, sino de, todo lo contrario, de convivencia, de, de cómo gestionarlo. Lo que intentamos es sobre todo verbalizar, ¿no? dificultades que pueden existir y que hay que reconocerlas y, desmitificar también con información veraz pues determinados mitos que podemos tener, prevenir de alguna manera dificultades que pueden ser naturales por la, diversidad de culturas, también es una manera de evitar conflictos que pueden aparecer posteriormente. ¿no? Recalde en primer lugar tiene eh, un porcentaje grande de personas inmigrantes. Ese es el ese es el primer punto y creo que uno de los más importantes. Pero no solo por eso, sino porque Recalde históricamente ha sido un barrio de personas inmigrantes. Que era importante, por otro lado, como decía antes, el que hubiera una entidad que estuviera detrás, que respaldara y que potenciara el trabajo que se estaba haciendo. Me parece fundamental trabajar con, trabajar con colegios, trabajar con institutos, trabajar con lugares de encuentro para adolescentes, como puede ser Gastelecu, y, trabajar en el espacio público, en, los parques, en, los lugares donde, donde la gente joven se reúne. Begirune estaba, estaba ahí, habían trabajado en otros proyectos con, el ayuntamiento y que pues, nos podían servir de, ayuda para introducirnos un poquito en, este tema. No la mayoría, pero una parte de los inmigrantes yo creo que sí van a poder Si necesitan ayuda, se la dan, ¿no? no serán tacaños y se quedarán ahí en la calle y cogen cajas de la televisión para vivir. O puedes salir a la calle y buscar trabajo y fijo que encuentras, joder. Lo que pasa es que hay gente que directamente pues pasa. Como los que tienen casa y tal y trabajan pero no como ganan 1.500 o así y no tengan ayuda pues claro que abusan de ella. Que los pisos son más caros y le quitan valor. Algunos viven apiñados ahí pero y otros no y no tiene por qué bajar el valor. No son todos unos maleducados, yo tengo un montón de amigos que inmigrantes y ninguno es un maleducado. Es más fácil creerte lo que te cuentan que realmente lo que, lo que es o realmente o descubrir tú o investigar tú. Al final la estrategia antirrumores es, es lo que trata de hacer, de desmentir, eh, algunas, algunas cosas que se dicen que hacen daño a la convivencia. Que sean conscientes cuáles son los rumores que, que se utilizan entre la gente adolescente que sepan eh, si es verdad, si es mentira. Los estereotipos son lo que alimentan los discursos y las actitudes racistas. Las actitudes racistas a veces desembocan en comportamientos de discriminación. Es mucho más beneficioso, o sea, revierte más beneficio para la sociedad porque es mucho más sencillo generar actitudes que cambiarlas de mejorar la economía aquí y ya está. y luego puedes ayudar también a los otros sí, que mientras se muere de hambre. Mientras se muere de hambre tú, a ver, tampoco es No nos quitan el trabajo en sí. A ver, igual algunos sí, pero otros son porque no los queremos realizar nosotros. Que si es un trabajo, pues es un trabajo ya, pero si ese trabajo lo puede hacer otro que es de aquí. Que es de aquí. Si, por ejemplo, en España solo hubiese blancos y no quedase más trabajo, tendrías que irte. Ellos cobran menos y no les importa cobrar un poco menos que lo que nosotros cobramos. Yo no pienso así, porque ahora cualquier persona trabaja por cualquier sueldo, porque es que no hay dinero. A ver, si pones a un español y a un inmigrante como a un negro, pues él seguramente cogerá al, inmigrante porque, a ver, eh, seguramente trabajará menos, trabajará más y, cobrará menos que el español. Son las empresas que contratan. Yo la culpa eso En Liyura trabajamos con adolescentes de 12 a 18 años. La mayoría son, son chicos. Tienen que hablar sin miedo y tienen que decirte la verdad o, lo que opinan de verdad. Siempre es mejor que lo haga algo que, mm, alguien perdón, que para ellos resulte de confianza. El tema de, del vivir la, la interculturalidad todos los días en su juego, en su clase, en su colegio, yo creo que eso les afecta en su forma de pensar. Se generan las cuadrillas, se generan un montón de, opiniones fruto de la experiencia y del contacto directo con personas extranjeras. Sí que ha sido un grupo muy difícil de trabajar con él, porque al final son chavales de 12 años que no les puedes tener dos horas en una sala sentados por muy eh, divertidas y dinámicas que sean las actividades. Lo que se ha hecho es diseñar eh, una estrategia en la que sí se da una formación teórica, pero eh, que la da el propio Gastelecu, pero eh, después se hacen pues eso, se hace vídeos, se hace un cómic. Buscamos dinámicas que fueran entretenidas, que fueran atractivas para ellos y al final el hecho de hacer un cómic, de aprender a dibujar y que un profesional te venga a explicarte ya tus ideas y tus pensamientos sobre estereotipos y rumores, cómo plasmarlos en un cómic, pues nos pareció una cosa que podía encajar muy bien con el grupo de chavales. Lo más importante que creo que, se tenía que quedar, más que con los rumores uno por uno, era con la idea de que un rumor, que puede ser bueno, puede ser malo, en principio no tiene por qué ser verdad. Tampoco lo que hemos querido no ha sido desmentir o, o admitir lo que ellos creen, sino que todo lo que ellos piensen sea fundamentado con algo. Quería abordarlo desde una visión propia de ellos. Entonces les empecé a a pedir ejercicios de cómics tipo, pues, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Qué problemas tenéis en casa? ¿Podéis tener en casa? ¿Qué es lo que os interesa? ¿Qué temas os preocupan? Porque hay gente que no se quiere integrar, pero hay gente que sí se quiere integrar, entonces está ahí, ahí. Si a ti te gusta tu forma de vida antigua y aquí no tienes problemas para seguir con ella, pues no tienes por qué. La mayoría que les gusta su religión y rezan y tal, pues seguramente no se querrían integrar a las reglas de aquí. ¿Cómo te vas a relacionar? Yendo a un colegio, si llegas con la cara tapada y todo, no te pueden explicar las cosas. Igual porque no entiendes el idioma, porque por distintas razones, pues entonces eh, no te integras del todo. Porque igual vienen de esa cultura y no es la misma que la nuestra. No la entendemos, pero... Y ellos, pues pegan a su mujer y no está mal visto. Igual que un inmigrante puede pegar a su mujer, una tampoco puede. Ah, puedes tener cuatro mujeres, pero puedes tenerlas, pero si puedes mantenerlas. Para comer peso no, no, no puedes. A mí lo que más me sorprendió de todo fueron los argumentos que utilizaban, que eran argumentos de peso, eran cosas razonadas, ¿no? Incluso, aunque no estuviese de acuerdo, por lo menos te razonaban las respuestas. Que ellos se dieron cuenta lo vulnerables que somos a, agentes externos, pues por ejemplo la televisión o, o las revistas. A mí la verdad es que se me hicieron cortas, me hubiese gustado un poco más largas para poder hablar muchísimo más de ello. Así de primeras ha, estado muy bien, la experiencia muy positiva. Me hubiese gustado que hubiese mucha más gente porque hay gente que pasa del tema pero que, joder, que debería saberlo. A mí me ha parecido genial, de hecho eran dos días y he venido aquí extra porque quería seguir dibujando. es una ciudad acogedora, siempre, siempre lo ha sido. Eh, en Bilbao hemos sido personas solidarias que nos hemos preocupado por nuestro vecino y por nuestra vecina, que intentamos que nuestra ciudad sea un referente en muchísimos ámbitos, ¿no? en el ámbito económico, en el turismo, en, en la protección social y que tiene que ser un referente en cuanto al trato a las personas. cuenta también de que decían, o muchos de mis amigos, decían que no cabíamos todos en este país. Y yo creo que hay sitio de sobra.